السلام علیکم دوستان عزیز امید است خوب سر حال باشین خوش آمدید به ویدیوهای Google collaborative tools امروز هم باز با سلسله از ویدیوهای قبلی میخوایم درباره Google Docs گپ بزنیم Google Docs هم یکی از collaborative tools Google هستن که خود داکسین بنا به معنی documents هستند مثل که ما شما در کامپیوتر خود آفلاین در MS Word کار میکنیم در اونجا به خاطر تکس ادیتینگ خود ما شما هر چیز هر مقاله که یا هر مکتوب یا دیگه چیزایی که نوشته میکنیم جور میکنیم و اونجا ثبت میکنیم locally در کامپیوتر خود Google Docs هم عین چیز هستن ولی با کمی تفاوت های دیگری که ما شما این تفاوت ها رو در اینجا میبینیم اول خویی که Google Docs به شکل آنلاین کار میشد و ما شما در ویدیو قبلی هم گفتیم که اینا همشان در cloud ذخیره میشد خب اینا رو چه قسم کار میکنین شما در Google Docs هم مانند ورد واری همین قسم یک صفحه دارین شما تمام معلومات تانه در اینجا نوشته میکنین تایپ میکنین زمانی که شما ایره میتونین کار کنین که در شما اینترنت داشته باشین و از طریق browser ایره browse میکنین و ای که گفتین که اینا collaborative tools هستن collaborative به این مطلب که در عین وقت چندین نفر روی ازی کار میکنن ما اگر در این تصویر ببینید در اینجا چند تا عکس هستن یکی دو سه تا عکس هستن و اینجا نشان میداد که کی کی سه نفر هستن که روی از این کار میکنن در اینجا یعنی شما با دوستایتان میتونین ایره شریک بسازین زمانی که ایره شریک ساختین آنها هم میتونن در عین وقت امرای شما کار کنند و ایر بر شما معلوم میکنند که احمد روی کدام پاراگراف کار میکند محمود روی کدام پاراگراف کار میکند و در کجا کار میکند و تمام کلربیتی تولز های گوگل که اصلا توسط Gmail account یا اونم Google account کار میشن ما باید او account داشته باشیم و دیگه ای که شما که در MS Word کار میکنین در اونجا زمانی که یک document نو ایجاد میکنین برای شما بعض از template ها را هم دار پیشنهاد میکنند و Google Docs هم همین قسم template های داره template های بسیار زیاد دارد که شما میتونین زمانی که document کلیت میکنین اگر از اون template ها ضرورت داشته باشید شما تنها تار میتونین اون template انتخاب کنین و مطابق از اون template باز هم document تون را بسازید خوبی دیگهش ای هستند که شما ایره در هر جای میدانین access کنین edit کنین و در هر قسم device اگر در تلفنتون باشد smartphone اگر در تبلت باشد اگر در کامپیوترت باشد حتی اگر اینترنت کنکشن هم نداشته باشه به خاطر از او هم solution هستن Android app از او دانلود کنین و یا iOS اپ از دانلود کنین اپلیکیشن های مختلف دارد که شما اونا رو در موبایلتون install میتونید شما اینجا از ببینید و شما option داده که شما download app اپلیکیشن هم میتونید که دانلود کنین و او را در موبایلتون install کنین و document هایتون همونجا میتونید که آفلاین هم edit کنین زمانی که آنلاین میشین با collaborator های دیگه ای که شما این document ها share کرده بودین اتومات سنکرونایز میشه یعنی با اونا هم امو edits میرود هر زمانی که اینجا هر ادیتی که میرین اونا به شکل اتومات save میشه معلومات دارن مکتوب هستن یا هر document ی که هستن assignment هایتون هستن شما اونا رو میتونید در امسورد هم locally بدون اینترنت در کامپیوترتون ذخیره کنید شما میتونید که document خود را با Google Docs یا با خود Google Drive شما اونا را اپلود کنین و اونجا با Google Docs برات را چکن convert کنین یعنی ما میتونیم که فرمت امس ورد با فرمت Google Docs تبدیل کنیم و Google Docs پس میتونیم با MS Word تبدیل کنیم این چه قسم کار میشد در browser تون میرین در اینجا نوشته میکنین که داکس google.com enter میکنین اگر شما login نباشید در account تان اونمو Gmail account تان بر شما میگه که اول login شوید دیده که login شده بعد در, در Google Docs شما میره بعضی از template ها رو هم پیشنهاد میکنن و یا هستن که شما میتونین blank document رو ببین اینجا document resume هستن لتر هستن و project proposal هستن brochure هستن و report هستن اگر میخواین که template تان بخی نباشد این شما میتونین با اونها رو hide بسازید و در اینجا امو لیستی از document های میاد که شما create کرده اید که من هیچ document ی ندارم و با شما میتونید که در این search هم بکنید شاید document هایتون بسیار زیاد باشه و با, با سکرول کردن شاید نتونین بیافید ولی نامش نامش در یاد شما هستن شما میتونین که اتومات در اینجا نامش تایپ کنین و او رو اتومات براتون search میکنه خب اگر میخواین که new document بسازید شما من روی blank click می این document است که برای ما create شده ببینین خود صفحه مثل ورد برسن این دو فایل شما عین option هایی که شما در Word میبینین در اینجا مثلا نیو document دیگه میسازید open میکنید کپی میکنید ببینین ما پیشتر گفتیم که اینا قابلیت تبدیل شدن به فرمت Word پس هم داره که شما میتونید باز با Word اینا پس تبدیل کنید PDF هستن و فرمت های مختلف دیگه هستن خود خب در اینجا title document یا یا name document تون پس من نشون میکنم تست شما اینجا میتونید document تون نوشته کنید هر فرمتی که برش میتونین فونت سایزشونو زیاد و کم میکنین خود style font تغییر میتین و خب هر اون چیزی که در و ام اس هستن در اینجا هم هستن چه قسم میتونن این همون مسائل کلابریشنش کار کنین خب این document نوشته کنین فرض کنین این document با یک دوست دیگه تون هم share میکنید که او دوستان هم بتواند این معلومات ببیند و رویش کار کنید شما میتونید روی ازی کلیک بکنین زمانی که روی ازی کلیک کنین اینا رو بر شما میگید که خب email address امازون نفری که شما میخواین این رو امرای share کنین اینجا enter بکنین و اینجا شما میتونید که note هم برش بگین اینی note هستن که اینا اینا ای وقتی که شما send click میکنین پیش از او شما اینجا میتونین بررسی ownership بدین همین آدمی که ما او هم همراه share میکنیم ای بتواند edit کند یا تنها کامنت بدهد یا تنها ویو کند پس میگیم برش که send خب من فکر میکنم تا اینجا فعلا بس هستم وقتی که باز بسیار خسته کن میشد در اینجا option های بسیار زیاد دارن که انشالله با مرور زمان هر یکشون در یک ویدیو انشالله برای شما ما همشان تشریح میکنم تشکر زنده باشید